Assalamualaikum semua Kali ini mau buat sate bumbu merah Bumbunya ada bawang putih 5 siung Bawang merah 5 siung Kencur 1 cm Kunyit 4 cm berjumlah 2 ada terasi bakar cabai merah dan satu mangkok Thank you. kita masukkan daging dan sandung wangon few moments later. Nah, ini sudah mulai matang. Kita tambahkan sedikit garam. panas tinggal kita bakar dagingnya untuk jadikan sate